Интернет это такая типа как э, довольно свободная э, площадка для общения. Запрещать и, и на- ну, в интернете э, матюки, то есть, ну, э, это э, тоже э, не, не есть хорошо. Ти, коротше, не матюкаєшся або виплатиш мені штраф. Там, фак, типа. Серьезно? Блять. Будем матюкаться шепотом. Дематюкація. Ви що там? Їбатись? Як часто ви матюкаєтесь? Странный вопрос. Часто, когда эмоции переполняют? Ну, не очень. Когда нервничаешь? Довольно часто, мне кажется. Емоції, коли переполняють. Бувши, коли я дуже зла. Але це часто буває. Завжди. Ми не матюкаємося. Ольга Богомолець, народний депутат ще. Зареєструвала законопроект про дематюкацію. Боремося з лихослів'ям. Як ставишся до цього? М, Я думаю, що це покращить е, стан е, в нашому суспільстві, е, допоможе людям підбирати інші слова, заміняти матюки на якісь більш добрі. Я бы не голосовал за этот законопроект. Я его не поддерживаю, но она имеет право. Наверное, это и правильно, да? Вот. А с другой стороны, так как все употребляют это довольно часто э, в своей речи, Я с ней согласен. Инфернальная лексика нас погубит. Инферно, ад от А слова. ви ж матюкаєтесь. Про себя иногда, когда достают. Дивний законопроект. Оля помиляється. Вона просто пальчиком погоду <laughs> об стілець не вдарялася. Вона сама так же само общається, як і ми. Я думаю, що, по-перше, вона цим законом нарушає правила демократії, тому що людина свободу висловлюється слова. свободу слова, людина висловлюється, як їй хочеться, але якщо на определеному уровні в Верховній Раді прийнято, що як не як є цензура, як людина одівається. так само і цензура, як людина спілкується. Але в на Верховній вулиці- Раді найбільше і матюкають. Та вони взагалі там. ущемление моих прав. Может, я хочу материться, может, Да, мне я это не надо, мешаю может, я так никак. самовыражаюсь. Розумієте, хочуть ввести штрафи за матюки. Правильно. А зачем штрафи? Громадські роботи, пускай убирають, чистять вулиці. Мені здається, в мене буде дуже багато штрафів. Должна быть определенная доказательная база. То есть нужно ввести определенный процесс, как, как это будет доказываться. Прекрасно. Я за чисту українську м- мову без мата. <laughs> Життя доводить інколи використовувати ці слова. Уявіть, Але життя я довело, проти. ще й заплатити за це довелося. Правильно, чимось треба ж гроші заробляти державі. Наскільки доречно штраф 600 там півтори тисячі? Не, ну это много. Скільки треба брати з Ну, людей? 200. Несколько раз в день по 200 было бы достаточно. Ну, це краще, ніж те, що зараз. Ви знаєте, що зараз арешт. Да, в публічному місці. За нецензурну лайку. Мене прийняли за це кілька років тому. Я просідав до ранку в е, КПЗ. Було б добре. ти що поки ловіть буде, вже всі розбігуть. Кому варто заборонити? От звичайним українцям варто? Вам. Якщо це заборонено, то вона потрібна бути для всіх. Батькам. Ну не своїм всім. Де неприпустимі матюки? В службових місцях, там, де якийсь е, госслужбовець або дитсадки, школи. Ну, Церковь, там, площадки, дитячі. Робота вчителя. Громадські ну, міста. В політиці. Ну, ми самі все прекрасно розуміємо. На роботі, серед дітей і так далі. Ну, я могу так сказати. Що занадто, то не здраво. І у кожного чоловіка є какие-то интересные мысли, ну, типу, буде ли так, це очень большой вопрос.